Love you. Love you too. Uh. मैं कुछ कहना चाहता हूँ चलो चलो चलो हाँ जी तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ तू सो जाती है बिना किसी चिंता के और मैं तेरी याद में पूरी रात जगता तू समझा बाबा बाबा तो मैं अपने दिल में कॉपी पेस्ट कर लू ओ यार बस करो बस करो अभी किया ही कहा है टपा टप टपा टप आप किसको चूज करोगे आदर्श आदर्श को मैं किसी को चूज नहीं करूंगी अरे मैया मैं तो क्या ऐसे टाइम पास करने आई हूं स्वयं स्वयंवर थोड़ा कराने आई हूं किसको चूज करना ये देवी हमें कुछ ज्यादा बॉयकॉट नहीं कर रही हमको ज्यादा इज्जत नहीं है हमारी कोई इज्जत नहीं दे रही है ना रुक तेरे को बता देती आप इतना हमें बेइज्जत कर रहे हो तो एक ऑनलाइन तो बनती है हाँ, ठीक है तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन पहले तो सोच रहा था बनाओ तुझे गर्लफ्रेंड पर अब लगता है बनानी पड़ेगी तू अपनी बहन भाई दीदी भाई हाय हाय You want this blanket? How are you? No, no, no, no, no, no. Actually, huh? Actually Hey, y'all, come look at this. My blank I have one persons place भाई को डर रहे बोलो ना बोलो Hi. Hi where are you from I'm Dominican. So, do you have a name or can I call you mine? या चुप नहीं नहीं रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे रोज हारते हैं Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows. Hi. देखो देखो देखो वो आ गई देखो देखो हाय I'm. I'm. नहीं नहीं रो रो मत रो मत I. She's in, from India. I don't speak Hindi. Where are you from? Switzerland. How to say I love you in Switzerland? Yes, G. Oh. Uh, sorry, but I have a girlfriend. hey. You know her? No. Do you know him? नाम तो सुना होगा now I want to say you something आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा go for it roses are red my face is too and that's only happen when I am around you कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर